Բարև ձեզ։ Ուրեմն ինչ է Node.js-ը։ Ну, դա պատասխանելու համար պետք է մի քիչ հետ գնանք։ Ուրեմն գոյություն էր մի հատ ընկերություն 95 թվականին, կոչվում էր Netscape, որը ուներ մի հատ browser, ինքը ժամանակին կարելի ասել ամենահայտնի browser-ներից մեկն էր, կարելի ասել ինքն էր ու Internet Explorer-ը այդ ժամանակ։ Browser-ի անունը կոչվում էր Netscape Navigator։ Եվ ուրեմն 95-ին Netscape-ը որոշեց տեղադրել ծրագրման լեզու իր browser-ի մեջ որպեսզի կայք ստեղծողները բացի HTML եւ CSS գրելուց նաեւ կարողանան մի հատ ուրիշ լեզվով գրեն, որպեսզի ավելացնեն լոգիկա եւ ստեղծեն ավելի դինամիկ կայքեր։ Հետևաբար նրանք գործի ընդունեցին Brandon Aiken, որը ֆանտաստիկ խելացի մարդ էր, որը 10 օրում ուրեմն հորինեց մի հատ նոր լեզու, գրեց այդ թարգմանիչ ծրագիրը, որը կարողանում է այդ լեզուն ուրեմն կարդա, հասկանա, փոխանցի, թարգմանի դեպի զրոներ եւ մեկերիով փոխանցի ուրեմն processor-ին, այսինքն աշխատացնին։ Եվ ուրեմն այդ լեզվյանն ինքը դրեց LiveScript, բայց այդ ժամանակ ուրեմն Netscape-ը համագործակցում էր մի հատ ուրիշ ընկերության հետ, որը կոչվում էր Sun Microsystems։ Sun Microsystems-ը ուներ իր ծագման լեզուն, որը կոչվում էր Java Նենց որ մարկետոլոգները որոշեցին, որ LiveScript պետք չի, այլ եկեք LiveScript-ի անունը փոխենք դեպի JavaScript, որպեսզի երկու լեզուների անունները շատ չտարբերվեն։ Եվ ահա, խնդրեմ, մենք ստացանք JavaScript-ը ուրեմն Netscape-ի մեջ։ Բայց խնդիրը ինչու՞մ էր, որ երբ որ ուրեմն Netscape-ը բաց թողեց JavaScript-ը, այսինքն այդ հնարավորությունը, ու ուրեմն կայք գրողները կամ ստեղծողները սկսեցին գրել JavaScript, այդ նույն կայքերը Internet Explorer-ում չէին աշխատում։ Հենց որ Microsoft-ը ինչ արեց, ստեղծեց իր թարգմանիչ համակարգը, որպեսզի այդ նույն JavaScript-ները, JavaScript այն էջերը, որոնք որ ունեին JavaScript իրենց մեջ, աշխատեին նաև Internet Explorer-ի մեջ բայց դա բերեց պոտենցիալ խնդիրներին, որովհետև ոչ մի ստանդարտ չկար, թե JavaScript-ի բոլոր օրենքները ինչ են, ինչպես պետք է աշխատի JavaScript-ը եւ այլն։ Հենց որ վաղ ստեղծվեց, որ մի րոպե, բա որ այդ թարգմանիչ լեզուն, այդ թարգմանիչ սագիները, որ տարբեր ուրեմն browser-ներ ստեղծում են, իրայից կսեն տարբերվել։ Դա մի տեսակ կաշմար կաշմարի կբերի։ Հենց որ իրանք որոշեցին ստեղծել մի հատ ստանդարտ։ Այդ ստանդարտի անունը դրեցին ECMAScript Ինչու ECMAScript-ը ոչ թե հենց JavaScript, որովհետև Java անունը պատկանում էր Sun Microsystems-ին։ Եվ եթե ուրեմն իրանք տնեին JavaScript, Sun Microsystems-ը կարող էր դատի տար, նենց որ իրանք դրեցին այս մի քիչ անհասկանալի անուն ECMAScript, բայց դե էտա։ Նենց որ ECMAScript-ը կարելի ասել ստանդարտ JavaScript-ն է։ Հմ Հիմա այդ ստանդարտը որ դուրս եկավ ժամանակի ընթացքում ուրիշ browser-ներ ստեղծվեցին եւ browser-ներ սկսեցին ուրեմն ստեղծել իրենց ուրեմն այդ թարգմանիչ համակարգները, հա, որոնք որ կարողանում են թարգմանեն JavaScript-ը շոների եւ մեկերի, միջայլոց այդ համակարգները հաճախ կոչվում են կամ JavaScript runtime կամ JavaScript execution engine։ Execution engine-ը այսինքն ոնց որ աշխատացնող շարժիչ, հա, պատկեր, այդպես կարելի է պատկերացնել։ Ամ ամենահայտնի ոնց որ execution engine-ը կարելի ասել Chrome-ի մեջ է, որը կոչվում է V8, okay? Ինքը բավականին արագ է եւ բնականաբար browser-ները քանի որ իրար իրար հետ մրցում են, հա, ամեն առումով, որպեսի շուկան գերեն, իրանք անընդհատ փորձում են դենց անել, որ ամեն մեկի ուրեմն execution engine-ը լինի ավելի արագ։ Դենց որ այդ իրականում բերեց նրան, որ ուրեմն այդ JavaScript execution engine-ները browser-ների բավականին արագացան այդ ոնց որ մրցումի արդյունքում։ Ամ ու տենց ուրեմն JavaScript-ը ահագին առաջ գնաց browser-ների միջոցով։ 2009 թվականին մի հատ շատ խելացի տղա Ryan Dahl անունով ստեղծեց մի հատ պրոյեկտ, որը ինքը կոչեց Node.js։ Ինչ արեց ինքը։ Ուրեմն ինքը վեցեց V8 execution engine-ը, այսինքն այդ նույն համակարգը, որը թարգմանում է կամ հասկանում է JavaScript-ը Chrome-ի մեջ, վեցեց եւ տեղադրեց իր պրոյեկտի մեջ, որպեսզի առաջին հերթին ինքը կարողանա JavaScript-ը աշխատացնել browser-ից դուրս։ Երկրորդ բանը, որ նա արեց, նա ոնց որ ֆունկցիաներ ստեղծեց, որպեսզի JavaScript-ի միջոցով կանչվեն stack-ի C++ ֆունկցիաները։ Այսինքն ինչ ստացվեց, որ ինքը ուներ C++ կոդ, եւ ուներ ուրեմն է մեր գրված JavaScript-ը եւ JavaScript-ի միջոցով մենք կարողանում ենք խոսել այդ C++ ֆունկցիաների հետ։ Իսկ այդ C++ ֆունկցիաները ինչ են անում։ Դե հնարավորություն են տալիս օրինակ շփվել ֆայլ համակարգի հետ։ Հնարավորություն են տալիս ստեղծել ստեղծել HTTP server եւ լիքը ուրիշ հետաքրքիր բաներ։ Եվ ահա մենք ստացանք ուրեմն Node.js համակարգը, որը հնարավորություն է տալիս մեզ JavaScript-ով ստեղծել ֆանտաստիկ հետաքրքիր ծրագիրներ առանց browser-ի։ Okay, եկեք ուրեմն օգտագործենք Node.js-ին, բայց դրա համար պետք է ուրեմն նախ եւ առաջ գնալ ուրեմն nodejs.org եւ այնտեղից ուրեմն քաշել Node.js ծրագիրը եւ տեղադրել համակարգի մեջ։ Հետո բացում եք terminal, ձեր command line interface-ը եւ գրում եք node-v եթե ինչ որ error-ներ չկան կամ սխալներ չկան, գրում է node-ի version-ը, նշանակում է շնորհավոր դուք ունեք node եւ կարող եք իրեն օգտագործել։ Ամենապարզ վարիանտը, թե ինչպես կարելի է node-ին օգտագործել, գրում ենք node։ Այդքան բան։ Վերջ։ Հիմա մենք node-ի մեջ ենք ու մենք կարող ենք գրենք մեր JavaScript-ը, օրինակ 4 գումարած 5։ Խնդրեմ, 9։ JavaScript-ը։ Դա ուրիշ բան, console.log hello world։ Խնդրեմ։ Գրում եմ ինքը ամեն տող արտող գրում եմ եւ տող արտող նա ուրեմն թարգմանում է իմ JavaScript-ը։ Հիմա Okay, սա շատ լավ է, բայց իհարկե sense ծրագիր մենք չենք գրելու, որովհետև չենք կարող sense տող արտող գրել ծրագիրը, հետո այդ ծրագիրը ինքը մոռանում է, պետք է միտեղ պահենք, չէ, ինչ որ ֆայլի մեջ երևի։ Դենց որ եկեք տենց էլ անենք, դենց որ stage դուրս գալու համար պահում ենք control, սխվում ենք C եւ նորից պահում ենք control եւ սխվում ենք C։ Ահա, խնդրեմ, հիմա արդեն դուրս եկա node-ից ու արդեն սովորական command line interface-ում եմ եկեք ստեղծենք մի հատ project, այսինքն մի հատ papka կամ directory, դենց որ make dir node project, okay? Եվ եկեք ուրեմն այս node project-ին բացել մեր ուրեմն Visual Studio code-ից։ Ահա, խնդրեմ, մենք հիմա ունենք մի հատ լրիվ դադակ project, մեջը ոչ մի բան չկա, այսինքն ընդամենը մի հատ papka է, հա, մի հատ directory։ Եկեք ստեղծենք մի հատ file, այնց որ new file եւ կոչենք իրեն node1.js անունը իրականում կարևոր չէ, ինչու կարող ենք հոպար կոչենք իրեն։ Եվ ստեղ եկեք ուղակի գրենք մի քիչ JavaScript, օրինակ console.log hello world։ Այդքան բան։ Հիմա, ինչպես կարելի է աշխատացնել այս ծրագիրը node-ով։ Շատ բարձ, ուրեմն մենք command line interface-ում, եթե ls անեմ, տեսնում եմ, որ կա ուրեմն այս ֆայլը, չէ՞, որ մենք ստեղծել ենք։ Okay, ուրեմն ինչ ենք անում։ Ստեղ գրում ենք node եւ այն ֆայլի անունը, որ մենք ուզում ենք աշխատացնենք։ node1.js աշխատացնում ենք իրեն եւ խնդրեմ տեսնում ենք hello world։ Այսինքն ցանկացած JavaScript ֆայլ, եթե մենք ուզում ենք աշխատացնենք node-ով, մենք գրում ենք node եւ այդ ֆայլի անունը եւ node-ը այդ ֆայլին կաշխատացնի եւ ահա խնդրեմ command line-ում տեսանք hello world, որտեղ console-ում արեցինք console.log։ Մի հատ կարևոր դետալ կա, որ հիշեք, որ մենք browser-ի մեջ չենք աշխատում alert, prompt, confirm Այս տիպի ֆունկցիաները browser-ն էր մեզ տալիս։ Դա իրական JavaScript-ի ֆունկցիաներ չեն։ Դա browser-ն էր մեզ հնարավորություն տալիս։ Ինչու՞, որտեվ հենց browser-ը իր մեջ էկրանի վրա նկարում էր այդ պատոհանը։ Մենք ստեղ պատոհան չունենք, մենք ստեղ browser չունենք, հետեւաբար alert prompt confirm չկա։ Բայց console մենք ունենք, հենց որ console-ի հետ կարող ենք մենք շփվել, օրինակ գրելով console.log այն JavaScript-ի մեջ, որ մենք կգրենք node-ի համար, պետք է նաև գիտակցել, որ DOM գոյություն չունի։ Window, document, alert, confirm, prompt, այս բոլոր բանը, ֆունկցիաները եւ փոփոխականները, որոնք որ հասանելի են browser-ի մեջ, node-ում գոյություն չունեն, որովհետև պատոհան չկա, հետեւաբար ոչ մի բան էկրանի վրա չի նկարվում։ Միակ բանը, որը որոշ չափով հասանելի է էկրանի վրա, Դա կոնսոլն է, որը իհարկե հասանելի է կոնսոլ փոփոխականի միջոցով։ Մնացած բոլոր լոգիկան, որ կա JavaScript-ի մեջ, loop-երը, ֆունկցիաները, փոփոխականները, այն ամեն ինչ, ինչ որ դուք գիտեք արդեն JavaScript-ի մասին, կարելի է կիրառել ուրեմն այս ծրագիրների մեջ։ Հույսով մեզ քանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։